no volem protegir edificis, volem protegir-ho tot i volem parlar d'entorns urbans. I, per tant, volem eh, començar a catalogar a, eh, a eh, conjunts urbans que, on no es, no es destria edificis d'espai públic.